hari ini sudah uh, kita lalui balap di Huni Bike Park ini uh, Alhamdulillah dapat door prize provider ya tadi lumayan dapat posisi 8 gimana race-nya cek video habis ini ya Oh ya terus Alhamdulillah kering cuacanya terus S1 empat pada kondisi yang panas super sangat uh, menghabiskan tenaga ya haus dan juga panasnya sih yang lumayan pedalinya banyak 1 2 3 4 terus banyak berm yang patah-patah pokoknya mantap banget oke okay, check this out di web pertama saya eh, di web kedua kalau emang perlu bantuan cukup raise your hand karena kalau lagi kedua itu shocknya itu tekanan jantung jadi naik maka agak susah biasanya cukup raising hand dan mengapain aja tiga ya? dua satu shit. ya selesai tiga dua satu go satu satu 3, 2, 1, go! Yeah. Satu, dua, tiga, go. Ini dia. Sensor. Ini bang. Ayo. Alhamdulillah. Ayo Ya. Ngeri eh. Oke, segitu aja keseruan kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih.